بسم الله الرحمن الرحيم آه، أعزائي وأصدقائي الإخوة المعلمين آه، برحب بكم وبقدم لكم النهاردة آه، إزاي تحصل على شهادة موقع إدمودو الدولية في الشهادة الأولى وفي الشهادة التانية هنحاول في إيه خلال الفيديو ده والفيديو اللي جاي نديك فكرة مبسطة عن طريقة حل الأسئلة آه، بحيث ان انت تقدر تجتاز الدورة في خلال آه، اقل من خمس دقايق والاسئلة كلها هتلاقيها محلولة آه، مجرد بس ايه هتشوف السرد في الفيديو وهتلاقي العملية سهلة جدا لان الدورة دي مهمة جدا هنحتاجها في السنة الجاية آه، وخصوصا طبعا مدرسين المرحلة الثانوية والاعدادية علشان آه، التعليم طبعا هيبقى ايه احتمال كبير يبقى عن بعد فالدورات دي مهمة جدا آه، وخصوصا بقى المدرسين اللي ايه اللي لسه عندهم ترقيات وبنتمنى ان انتوا تستفيدوا وما تبخلوش علينا بقى بال share وال like والاشتراك في القناة مع تحيات البص 2020 سلام